guys Kali ini kita akan membuat menu sarapan pagi 5 menit buat yang lagi malas Enak, cepat, dan mudah Semua pasti suka Hmm, yummy Kombinasi yang pas antara roti panggang dengan indomie goreng Yuk kita mulai Bahan-bahan roti tawar, indomie goreng, telur ayam, keju mozzarella, mentega untuk memanggang, saus tomat, sambal saus pilihan, saus mayonnaise pilihan. Cara membuatnya, roti tawar dibelah dua, Buat indomie goreng seperti biasa. Panaskan teflon dan beri mentega. Aduk telur agar merah dan putihnya tercampur. Dadar sampai setengah matang. Taruh roti tawar yang sudah dibelah dua. telur dan roti dibalik. Rapikan telur di bagian pinggirnya dengan dilipat. Taruh indomie goreng di atas potongan sebelah roti. bukan saus tomat taburkan mayones pilihan taburkan saus sambal pilihan Taburkan parutan keju mozzarella. Tutup dengan roti tawar sebelahnya dengan sekalian telurnya. Balik sebentar agar roti terpanggang merata.